这本《弹吹经典》是现代的神秘家评论西瓦那部有五千年历史的《魏格扬拜拉弹吹》。就字面上的解释，这本书的名字意味着超越意识的技巧。事实上，“弹吹”这个字只是意味着技巧或方法。当大家知道这个事实，一定会感到惊讶。 弹吹在现代的应用上，几乎都跟性联想在一起。事实上，在这本书里面所描述的一百一十二种技巧里面，只有不到半打是直接跟性行为有关的。我们将会发现，弹吹的重点并非只是要提供人们更好的性生活，而是要利用人们日常生活里面无数的情况，包括性。 来作为经验静心的通道。西瓦的这些经文是最古老的技巧，但是我们也可以说它们是最新的，因为我们已经无法在它们上面再加上什么了。他们已经将所有的可能性、所有清理头脑和超越头脑的方法都放进去了，没有一个方法可以被知道。西瓦这一百一十二种方法里。 它是最古老的，也是最现代的、最新的。它们就像就像古老的山那么的老，因为这些方法似乎是永恒的，而它们也像阳光底下的露珠一样的新，因为它们是那么的新鲜。这一百一十二种静心方法构成了蜕变头脑的整个科学。